Desde hace miles de años vivieron aquí pueblos que amaban la tierra. Se organizaban para cazar y cultivar. Construían regadíos, terrazas y caminos que aún se utilizan. De su lengua se conservan algunas palabras que se utilizan para nombrar los sagrados cerros. han dejado una vasta cantidad de pinturas rupestres hechas a través de los siglos. Uno de los mayores legados de las civilizaciones antiguas. Este tesoro cultural debe ser preservado para poder ser visibilizado por generaciones futuras. Que no se pierdan en la inmensidad implacable del tiempo.